Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre une équation de base, donc euh, ce qu'on apprend en troisième. Donc une équation c'est quoi En fait, le but c'est de chercher euh, le nombre x pour savoir pourquoi c'est égal à 13 par exemple ici. Donc comment faire Tout d'abord, il faut enlever tout ce qui n'est pas des x avant le égal. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé le plus 5 en faisant moins 5. Et du coup, le moins 5, on va l'enlever à 13 du coup. Si ça avait été plus 5, on l'aurait rajouté à 13. Donc là, 13 moins 5, ça fait 8. Euh, pardon. Donc voilà, là on a 2x égale 8. Et maintenant, c'est très très simple. Ce qui est de x, par exemple, ici 2, eh bien on va faire diviser par 2. Donc 8 divisé par 2, c'est égal à 4. Donc x est égal à 4. Voilà, c'était très simple. Il suffit euh, euh, de maîtriser et de comprendre pour réussir à faire des équations. Au revoir